بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانی کے اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا پانی انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے عزیز دوستو اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اچھے اچھے معلومات آپ کو ملتی رہیں عزیز دوستو پانی قدرت کا ایک بے شبہ عطیہ ہے اور انسانی زندگی کے لیے جزو لافق ہے انسانی زندگی کے لیے بہت لازمی جز ہے حضرت انسان ہیوان بلکہ نباتات کے لیے بھی پانی کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں ہے تندرستی و صحت کی بقا کے لیے ہوا کے بعد پانی کا ہی نمبر ہے جس میں انسانی کی بناوٹ میں پانی کا بڑا حصہ قرآن حکیم نے پانی کے بغیر انسانی زندگی کو ناممکن کرا دیا ہے اور شاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا گویا پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں پانی ہی دنیا کی وحد شاہ ہے جس کے استعمال پر عام حالات میں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت مسلم ہے سائنسی نقطہ نگاہ سے پانی ہائیڈروجن دو حصے اور آکسیجن ایک حصہ ملنے سے بنتا ہے عظیم یونانی فلاسفر ارستو نے دنیا کو چار عناصر آگ ہوا پانی اور مٹی کا مجموعہ قرار دیا ہے اور مدتوں لوگ اب پانی کو عنصر عنصر سمجھتے رہے لیکن اٹھارہ سو بیاسی عیسوی میں ایک سائنسدان نے پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب بتایا پھر نے پانی مطلب یہ تصور پیش کیا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو خاص نسبت سے ملا کر کیمیا عمل سے پانی بنتے ہیں خالص پانی صاف شفا بے رنگ و بے بو بے کا ہوتا ہے روزمرہ زندگی میں پانی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور پھر اس کائنات میں پانی کے استعمال کے فرست احاطہ ترین میں نہیں لا جا سکتی لیکن اتنی اہمیت کے باوجود اس نعمت رب جلیل کو وقت نہیں دی جاتی پانی کے استعمال میں بے جا اضافہ حد درجہ تشویشناک ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ پانی ضائع کیا جاتا ہے اور نل کھلا رکھا رہ گیا تو بند نہیں کیا جاتا حالانکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو پانی کی ایک بوند کو ترستے ہیں اور پانی جن کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے اسلام میں بھی پانی کے بیجا استعمال سے روکا گیا ہے پانی کے بیجا استعمال میں اگر اضافہ اسی طرح رہا تو وہ پھر وہ وقت دور نہیں جب ہم پاکست جب ہم پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں گے اگر پانی کی اہمیت کو جاننا ہے تو پھر ریگستان میں رہنے والے یا پہاڑوں پر بسنے والے سے پتہ کرنا چاہیے یہی وجہ کہ وہ کبھی پانی کو ضائع نہیں کرتے پانی کی اہمیت تسلیم کرنے کے باوجود ہم اس نعمت رب جلیل کی قدر نہیں کرتے اور بے تحاشا غیر ضروری ضائع کرتے رہتے ہیں سال گزشتہ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے انسانی صحت کے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے تمام رکن ممالک درخواست کی ہے کہ وہ اپنے ممالک کے باشندوں کے لیے پینے کے قابل صاف پانی کے مناسب مقدار کا انتظام کریں کیونکہ بہت سی بیماریاں پانی کے پیدا کر دیں اس لیے ان کا انسداد کیا جانا چاہیے جو کسی طرح کسی طور ناممکن نہیں عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق بشتر بیماریاں خالص پانی کے عدم حصول کے باعث پھیلتی ہیں جو جراثیم پانی میں داخل ہو جاتے ہیں وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں اور پیچس دست آنتوں کے مراض ٹائیفائڈ اور حیضہ جیسے مبتلا کر دیتے ہیں حیضہ جیسے امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں اس لیے صاف پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے پانی کو صاف کرنے کا اچھا طریقہ یہ کہ اسے ابال لیا جائے کیونکہ ابالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں بالخصوص موسم برسات اور وبائی امراض کے یام میں تو پانی کو ابال کر استعمال کرنا بہت ضروری ہے ہوتا ہے دوسرا تیسرا طریقہ عمل تقتیر کا یعنی پانی کو ریت اور کنگریوں کی تہوں میں گزار کر صاف کیا جاتا ہے کیمیا طریقے سے پانی کی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے جراثیم شدویہ مثلا پوٹاشیم پر میگنیٹ المروف لال دوا اور کلورین وغیرہ استعمال کرنا چاہیے برتنوں کو صاف جگہ رکھا جائے پانی کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اگر خالص پانی میسر جائے تو ہم بہت سے عام اور وبائی امراض محفوظ رہ سکتے ہیں اور صحت کی حفاظت کے کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آخر پہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ بیل کے آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی نئی معلومات ملتی رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اسلام زندہ